Ayun oh. So nandito na ang mga kolokoy. Alright. Papunta tayo ngayon sa Sagada. So itong lineup natin. Dalawang scooter. Aerox at NMAX. Jigsaw at iintay natin yung isang tropa. Naka-sniper. So, i-meet up natin siya sa kabanatuan. Alright. po ang tropa sa Karanggalan Nueva Ecija so tigil muna kami stretching ihi-ihi dahil napakalamig wala pa kami sa Aritaw pero napakalamig na ang sabi mo boss Matthew lamig no? sarap sarap lalo na pag umakit na kami alright you know. All right. So yun, nandito tayo sa Ifugao province. Bangkingan ng Ifugao. na ano tayo sa Banawe Viewpoint. Tingnan natin ang famous Banawe Rice Terraces. Let's go! Ayun o. Oh. dati maluwag to eh ayun hanggang dito na lang Nay, kamusta po kayo dito? Hindi na po kayo binagyo. Souvenir. Opa. Oh, one, two, three, smile. <laughs> Nay, salamat po. Salamat po, bye-bye. <laughs> Sige po. Thank you, Dad. Tara, kain na tayo. You oh. know. Banawe Rice Terraces. Alright. Doon tayo dadaan. <laughs> Alright. You know, Grabe. Ganda. Ganda.